mengubah merubah bentuk hid, bentuk hidup dalam bahasa kita kan taghyir khalqilla Allah ciptakan tanya dalam keadaan mesu alis tanya memanjang terubah tapu lengkung Allah cipta tanya hidung pesek tiak tarik terubah tapu pa tapi panjang ya kan taghyir khalqilla dalam hadis le hadis-hadis yang warid Allah gelaknat urung yang merubah khalqilla malah urung yang najaro lebih jaro lebih limang enam nuk ni jaro. Tanya limang yang enam yang hukum ya akoh jaro lebih yang dosa haram. Le hadis hadis yang menjelaskan tentang urung merubah alis haram. Urung ya kiki go. Ha, lang kitab kiki ke ni bahasa jamun. Tiga orang yang mungkin na yang panjang ke kiki besari. Yang hukum juga haram kecuali baru anak haram menyokam larat. Dengan ego yang cahungian ka mekap gusi sampai ka mendarah, ka melarat lah anak nyaman li yang membolehkanlah agama. Yang selama mentang nyaman hanya alasan untuk memperindah, mempercantik yang hukum ji tetap berdosa. Kecuali orang yang kali mukawin atas anjuran suami yang lain. Yang karena lebih raya kepentingan untuk bersenang suami ketimbang gelarangkan gelarang gelarang merubah merubah bentuk benar. Jadi inti ji apapun merubah bentuknya yang hukum ji haram. Merubah bentuknya merubah dari bentuk asal kan makna ji tanya anak budak tabu budak pi hari ke benar nyan buh budak nyan untuk memperindahkan merubah bentuk buh bedak buh lip buh make up le sirau rinang untuk kebahagiaan suami atau sirau rinang irumohkan untuk penampakan ba uragam yang harim nyan ada gelarang lah agama nyan memperindahkan merubah bentuk le harus dapat beda merubah bentuk dengan memperind memperindah Menyo ta suntiknya kan melalui perubahan yang sifat jih instan itu melalui proses bacut-bacut nya nak kira rubah. Nya sama kita dapat jumpa kaya, dapat jumpa makanan yang bergizi sehingga mengatarik kulit. Yang kan proses bacut-bacut. Yang kira tarir yang proses jih secara instan. Sigigo bena cahung ta proses tajak ba doktor i proses melalui alat sehingga karapi. Nya kan tarir. Mamiyo dapat jauh makanan yang bergizi, dapat jauh makanan yang ada vitamin C. Lalu proses, proses pecut-pecut sehingga kulit tanya tarik. Sehingga kulit tanya bersinar. Nyah dah kira tariernya. Karena yang, yang kira tarier merubahnya yang sifat jih segera, instan. Ini yang melalui proses kan? Proses dari dalam tu. Proses dari dalam, anda kira tarier. Mereka kan? hanya pejuang makanan-makanan yang ada vitamin.